Là, on tape la tête contre le mur. Euh, salope, des grosses putes. On prend pas la queue de cheval. Vous allez bien vous lécher la chatte en cellule, euh, bande de gouinasses. <laughs> Et nous, on s'est fait arrêter sur ce parcours pendant la manifestation. Et toute déclaration qui va à l'inverse de ça, c'est un mensonge. Donc samedi, j'ai participé à une manifestation féministe euh, pour euh, lutter contre toutes les violences euh, possibles faites aux femmes et contre les féminicides. Tout s'est très bien déroulé, on a, fait le, parcours qui était prévu, on était encadré par des CRS qui, eux, étaient vraiment calmes. Là, en fait, on était à un moment très fort, on était tout en train de chanter les, des chants féministes. Avec les femmes du monde entier, so, so, solidarité Avec pas une vitrine cassée, aucune casse, aucun feu, rien du tout. Et donc on s'est retrouvé à Place euh, des Fêtes. Et le trajet, ça passait par Belleville et on arrivait à République via la rue du Faubourg du Temple, où tout a démarré. <laughs> Ils ont commencé à gazer euh, plein de gens pour euh, les regrouper. Alors ce qu'on hurle, c'est la police déteste toutes les femmes, parce que c'est ça la réalité. On crie, on est forte, on est femme, on est fiers, on est solidaire. Euh, la rue, elle est à qui Elle est à nous. Et derrière, les flics, ils vont le reprendre contre nous parce qu'ils vont nous dire quand ils sont en train de nous tabasser, alors elle est à, qui la rue maintenant Il y a, je sais pas, une dizaine de lacrymos qui tombent autour de moi. Et là, j'arrive plus à respirer, je tombe, j'arrive plus à ouvrir les yeux. C'est vrai que c'est pas la meilleure des choses à faire, mais je me suis mis sur un taxi pour, euh, pour scander euh, tous, ces, tous ces slogans. moi, personnellement, j'ai entendu aucune sommation. Les forces de l'ordre ont chargé. directement, il y a trois, quatre CRS qui m'ont prise d'un coup et j'étais dans la foule en fait de CRS. Moi je me fais arrêter, pas très délicatement, mais franchement je m'en sors bien parce que là, du coup, ça me tourne vers donc cette personne qu'on va appeler Charlie, dont vous avez vu la photo sur tous les réseaux sociaux, parce qu'elle se fait attraper par la gorge et traîner sur le sol. J'ai un moment lever les bras pour dire c'est bon, je me rends. Et là, je sais pas, j'ai été emportée, ils m'ont traînée, je suis tombée. Et donc il m'a emmenée sur le côté au bout d'un moment pour, euh, pour faire mon interpellation, donc euh, contrôle d'identité, etc. Et là, du coup, il y a quatre, euh, quatre femmes qui s'alignent à côté de moi. À chaque fois qu'on se parle les unes aux autres, ils nous retapent. Ils nous insultent, grosse conne, grosse pute. Salope, vous allez bien vous lécher la chatte en cellule, bande de gouinasses. <laughs> Et surtout, la phrase de la police ce soir-là, c'était « tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule, tu fermes ta gueule ». Ouais, à ce moment-là, en fait, euh, je me suis sentie comme une sous-merde et j'avais la boule à la gorge parce que bah, on sentait qu'ils nous provoquaient, en fait. On avait toute peur, en fait, parce qu'ils sont arrivés en groupe et ils étaient tellement violents et dans leur regard. Et je chante des slogans très forts. Là, on me tape la tête contre le mur, on me prend par la queue de cheval, et du coup, je, panique complètement, je sens que je vais faire une crise d'angoisse. Il nous flex, donc avec les, liens en plastique euh, de la police qui font très très mal. <laughs> C'est juste un truc animal. Je m'effondre, je me mets à pleurer toutes les larmes de mon corps, et ce même flic, il me regarde droit dans les yeux, et il me dit « Chiale, mais moi, tu vas voir, je vais te donner des vraies raisons de pleurer. » Donc nous, on a été trois à être emmenés euh, au commissariat du 11e. Tu rentres dans une cellule euh, complètement déshumanisante. Qui sentait la pisse. Sur les murs, il y avait du sang. Des détritus partout sur le sol. Et ils nous ont dit que les autres cellules étaient inutilisables. Euh, on leur demandait de l'eau, ils nous, refusaient d'aller boire. On voulait aller aux toilettes. Ils nous disaient qu'ils ne pouvaient pas nous amener parce qu'il n'y avait pas de femmes. Et notre quatrième euh, sœur a été amenée euh, dans le douzième. À ce moment-là, je suis toute seule. C'est le vide, en fait. On nous fait une fouille. Donc il y a deux meufs flics. Elles me disent « Maintenant, tu baisses ton pantalon. » Je leur dis « Pourquoi ?» Tu fermes ta gueule, tu baisses ton pantalon. Elles me font enlever mon pantalon et elles sont satisfaites. Dans ce commissariat, on m'a désigné sous la nénette à lunettes, la gonzesse, la nana, la petite rouge à lèvres. Et je leur dis en fait, c'est simple, je mérite qu'on me parle comme à une adulte et une femme. Et là, le chef me répond Tu te calmes tout de suite, tu fermes ta gueule, t'es une débile profonde, t'es une idiote d'une idiotie extrême. De toute façon, tu donnes envie à personne de faire des gosses. Et la femme flic, elle m'emmène aux toilettes, c'est des toilettes à la turque, c'est immonde. Et elle laisse la porte ouverte avec 20 euh, cm. Euh, alors qu'il y a des hommes dans le couloir, et là, euh, là, je m'effondre hein, vraiment, quoi. À environ 9h, 9h30, on m'annonce que je suis décalée dans euh, le commissariat du 11e. Pourquoi On ne sait pas, on sait pas. Et on me mène dans les cellules des gardes à vue, et là, je vois les pompes des meufs avec qui je me suis fait arrêter dans le fourgon. Alors, je vous dis pas que c'est la joie, mais moi, à ce moment-là, le commissariat du 11e, c'est un hôtel 4 étoiles. Depuis le moment où on a été interpellé, donc à 23h, euh, bah, ça a duré 18 h Au motif de race attroupement en vue d'une dégradation, je n'avais sur moi rien qui puisse euh, commettre de dégradation, comme toutes les manifestantes présentes. Et après, on est sorti au compte-goutte et la dernière est sortie une heure et demie après. Et la marche de samedi, c'était la plus belle manif que j'ai jamais faite. C'était la manifestation la plus sorore que j'ai jamais vue. J'ai demandé, j'ai dit pourquoi on est arrêté. Ils nous ont dit parce que votre manifestation n'est pas autorisée. Je lui ai dit mais c'est bizarre parce qu'on a eu des CRS qui nous ont encadrés pendant toute la marche. Donc si, on était bien au bon endroit et, euh, et euh, ce n'est pas justifié.